کر دینا دو امام ایسے جنہاں پگ امامت دی ماما بنائیے مائیں بلدی ہوئی آگ بنائیے کوئی ماتمی نہ ہوئے نہ نکلے ایک شام گریباں سجا دگ بناو والی ترے خوفیاہ ہاں نو ہائے کرا دو آئی ہو تیرا خون روان امام اور دو امام ہی اپنی زندگی خون روندے گئے پاگ بنن تو لے کے بعد امام سجاد علیہ السلام پچانوے ہجری تک تو امام زمانہ چودہ سو بتالی آٹھ اٹھ ربیلا اس وقت بھی خون رو رہے ہوتے وڈا مظلوم امام ہے میں دارین قربان کر دا شیعہ سنیو تھی اسی جتنا بھی رونا ہے امام نو اسا پانی رونا جس نو پرسا دینا ہے او خون رو رہے اسا پرسا پانی نال دینا ہے جس امام نو پرسا دے رہے ہیں اس امام اس امام خون نہ رونا ہے او میں دارین قربان کر دے وہاں امام حسن عسکری یاد رکھا ہے ایک اور بھی حسن ہے جن حسن امیر دے اس حسن نو بھی زہر ملی اس حسن نو بھی زہر ملی ازادارو اے باو جی وہ جملہ ہے آج موجیاں لے پڑھ دے ہیں مجلے سے جملے تینج لگ دا ملائک لہے آئیں تو نہ حسن عسکری دی غربت دا ماتم شروع کر دیتا ہے تسی بھی مہر والے ازادار ہو حسن امیر نو بھی زہر ملی حسن عسکری نو بھی زہر ملی لیکن دوہاں دی زہر وچ ایک فرق آ ایک تو دعا منگو انشاءاللہ کسے نو زہر نہ ملے اللہ نہ کرے یا اللہ اس نو فورن شفا دے دے وے یا اللہ اس دی جان کو نہیں اتنی آسان کر دے وے او تڑپے نہیں لے آؤ قرآن میں ہاتھ رکھ دینا سوگ مکتا پیا جملے تے مجلس بھی مکدی پہ ہے حسن امیر نو ستاوی سفر نو زہر دیتی ساری رات فجرے لے روح پرواد کر گئی پر جس امام نو آج رو منائے بیٹھنا ان دو ربی ظاہر دیتی نے سارے ہائے کر دے جوے آئے دو ربی دی ملی اٹھ ربی مرحبا مرحبا چھ دن رہی ہے تیرا میرا مولا چھ دن اور اللہ دے جہان او غریب امام ہے امام حسن دینا اپنی قبر اپنے ہاتھ نال بنا تھکیا ہی نہیں حیران ہو کہ مضمون روایت نہ سنے وہ میری ذمہ داری ہے تسی مکان دین دے اے او امام ہے جس امام نے اپنی قبر ترے قبر امام زمانہ نو بہ روایا پہلی قبر نبی دی دھی دی قبر جڑے نو سمجھے میں آسان کر دے ماں جس قبر علی زہرا نو چھپایا ہے دوجی قبر کوئی بے اولاد بیٹھے تو دوجی قبر باب الحوائج حضرت شہزاد علی اصغر دی قبر جڑی خیمیاں دے پیچھے امام حسین نے بڑھائی ہے تیسری قبر ہے اس مظلوم امام دے مظلوم باب حسن عسکری دی سیدہ دی قبر آئی تا علی بنائیے علی اصغر دی قبر آئی تا حسین بنائیے حسن اسکریو مظلوم ہے جس اپنی قبر آپ بنائیے ایک میرے مولا دے شیعہ دے مولا دے حجرے وچوں نا میں کئی کدالی بیلچے دی آواز آئیے میں جدا دار کھول کے ویکھے تو امام قبر پہ بنائیں دے قبر بھی بنائیں دے تو رو رو کے پہ آدھا انشاءاللہ غریب کوئی نہ ہو ہاتھ بن کے پیا اے قبر بنا رہے ہو مولا قضیہ کوئی ہو گیا ہے اے جملہ جی ہدیہ کرنا سا نو کوئی ہون والا ہے عسکری رو کے پیا دن والا ہے مولا کس کا کزیا ہون والا ہے مولا فرمائے میرا میں لا دا مولا تے اپنی قبر اپنے نال مولا قبرا تو قبرستان چاہیے امام چیخ مار کے پیا دین قبرستان چنا دے جنا زمین دے دا کوئی چاون والا ہو سی ادا میرا چون سال دا قائم پوترے میں آدھا میرے ٹورن دے بعد او کھانا واہ واہ بڑی منظور مجلس ہے میں تن ماتم سناوا میں تن وین سناوا آزاد دو ربی الاول دی ملی ہوئے ظاہر حیات طیبہ یہ اٹھاوی سال این شباب این جوانی زہر مکا گئی آئی چھ دن تے چھ راتاں اتنا تڑپن حسن عسکری یاد رکھا ہے حسن امیر نو زہر ملی آئی تے مولا دسے بھراون میں زہر مل گئی ہے غربت دے پہلو امام حسن عسکری دبوں وڈا ہے امام سجاد علیہ السلام نو زہر ملی آئی تے پترا نو دسیا میں زہر مل گئی محمد باقر جعفر صادق موسا کاظم علی رضا محمد ابن علی علی ابن محمد سارے دسیا ہے سن ظاہر مل گئی ہے پر حسن عسکری تے یسکری مظلوم امام ہے جس نو تو وچ چمد عباسی نے زہر کھوا کے اتے اپنے سپاہیاں دی ڈیوٹی لا دیتی ہے جب تک روح پرواز نہ کر جاوے کوئی سا مرہ دا وسدا حسن عسکری نو ملن نہ دے آئے پتہ نہیں کون ہے جڑا ہائے نہ کرے ازادارو چھ راتا نرجس رہی ہے جدہ ملنا ویا سپاہی ہٹا میں ہاں آڈر نہیں تسی مل نہیں سکتے ازادارو جڑی سات اٹھ روپیے لول دی رات آئی نا نرجس سین ہاتھ بن کے پی آ دیے ہیا کرو زہرات پتر چیویں رات تڑپتا پہ ہے جی مچھلی پانی بغیر تڑپ دیے اس لیے ایک سپاہی مکنی مجلے سے جملے تے ایک سپاہی ٹھہر جاؤ ڈٹھا ہے کل والی رات موت دی ہچکی ہے تھوڑے تھوڑے سا باقی ہے نا ایک سپاہی دوے دا ہاتھ نپ کے پیادہ ملن دیو ہون نہیں بچتا کوئی سمجھ آ رہی ہے میں کی پہ پڑتا ہوں ملن دیو ہوں نہیں بچتا اے ہٹین میری سین دوڑ دی ہوئی جدا میری سین پہنچیں تا نگاہ پہ یہ زمین دے اتے جگر پہ کپین جگر دے ٹکڑے کٹی کٹی کے باہر پہ آن دے ازادارو تے امام حسن اسکری اٹھاوی سال ہے اٹھاوی یا انتی سال با روایت دو سو سٹھ ہجری ہمیں دارین قربان کر دے اٹھ ربی الول امام مٹی پہ موچ رات پہ وال چھے دیاں دی زہار کھا گئی یا میرے مانکہ کمرے دے کونیا کونیا وچ خون نظر پہ ہے بی بی تڑپ گئی ہے پیروں تے منہ رکھ کے پہ آدمی مالا میں اجڑدی اجڑتی ہاں مولا آخو تو کوئی سجن بی بی آدن یکدم میں محسوس کیا عسکری قائم دا بابا آنکھیں تا پانی پلاو بسدار وسدار بڑے ازادار بڑے موہر والے میری سینا دن میں دوڑی آؤں میں جام چ پانی بھرے جناس کری دے سامنے میں پانی والا جام کیتا ہے قائم دے بابے نو بھول گئی جی تازے پانی تے نگاہ پیے بے بس وین کر کے ہائے ہایو میرا دے گھوڑے تو لہنا لا سبحان اللہ سبحان اللہ آخری مکان نے تو روسی ہو جہا سیا او میرا ترے تسا دادا حسین آزادہ ربی بیا قائم دا بابا پانی پیو سیادہ دے چنگی قسمت مینو پانی ملیا تا ہے سیادہ دے قائم دی ماں پانی ہٹا لے مینو کربلا دے تسے یاد آ گئے میرے نال نہ رویا ہے جی رج کے ازادارو اگلی او جے خون دے جلٹی آئیے جی گرد ٹکڑے حسن اسکری دے باہر آئین حکل مار کے قائم دی ماں بیچ جا میرے چون دے امام پتر نو بلا جنا گلیاں چ ماتم کرنا ہے میری شہن آدھی کھلے والا نال سردا بچ پہنچیاں تا چون سالاں دے قائم دا سر سجدہ سجدے دی حالت ماں کھڑ گئی ہے سجدہ مکاوے میں دسا جو بابا پیا بلندئی شیعہ دی بیواس ہائے نکلے بی بی آدھی سجدہ لمہ ہوندا گیا میں گھبرا گئیاں عسکری لازے دا مہمان ہے بی جدا میں سمجھا سجدہ لما ماں مسلے نال مٹی ہے ہے قائم دے کان تے مور را کے آدھی سجدہ مکا بابے نو زہر مل گئی کوئی تا ماتمی میری مجلے سج بیٹھے ہو سو قائم مسلے تو دوسرا آیا چون سال ماں ماں گال چ بائی پا کیا اما یتیمی دے موسم وسدا رہے ہیں وسدا رہے ہیں وسدا رہے ہیں وسدا رہے میں دارین قربان کراں سردا بچو امام چون سالاں دے امام قدم حواج پرواز کر کردیاں دن ماں دے وال کھلے ہوئے اس جملے تے بڑی مکان ہو سکتی ہے جت مولا نال پرسے دے شامل ہو جاوے ازادار وہ حسن عسکری جڑے اٹھ دے آئیں تے جھڑ دے آئیں جیویں چون سالان دی اللہ دی آخری حجت سامنے آئیے حسن عسکری نو زہر بھول گئی ہے کوئی بے اولاد تا جھولی پھیلاوے قائم اینج پیو دو ٹرے آئے جیویں یوسف یاکوب دو بھجیا مات مینال گالے حسن عسکری قائم دو اینج ٹریا ہے جیویں حسین اکبر دلا سیادہ دے مو چما میرا رات رو واہ بھائی واہ بڑی منظور مجلس ہے بڑی منظور مجلس میں دارین قربان کرا امام ہاں سیادہ دے سینے نال لا او میرا اللہ دی آخری حجت بچڑا او میں درین قربان کر دیواں یارہ سال یارویں امام نو بارویں امام نے بھاویں چار سال دی حیاتی آئی میرے مولا نے بابے نو چایا ہے بستر تے لٹائے نرجز خاتون آدھی پیو پتر کوئی گلہ کریں دے رین او میں مر جاواں جملہ نہ پڑا یکدم ایڈی وڈی قائم دی چیخ نکلی ہے ماں گھبرا گئی ہے پیروں تی ہاتھ لا کے آدھی قائم دا بابا میرا پوتر اتنا کیوں روائی حسن اسکری دن میں روایا نہیں میں ایک وسیعت کی ہے کیڑی وسیعت یارویں امام دے منہ چراتا ہی رو کے دن میں اتنا کو جا کے جدا ظہور دا ازن مل جاوی دادے دی تلوار لے کے پوچھی تسئی زینب نو کیوں ماریا پوچھی سکینہ دے دورا واہ بھائی واہ شرم نہ کر شرم نہ کر مکان دے لے مرحبا میں تا مسلاں قربان اکبر پوچھی نیزے سی کیوں چایا ہائے کر کے لیا رات دی جا رہی ہے فجر دویلا ویلا قریب آیا او کھوین حکل مار کیا دن قائم بچڑا جلدی کر پانی لیا تجدید وضو کردا نماز پڑھا وضو کروایا مسلا بچ گیا میرے مولا مسلے یارواں نماز پڑھتا ہے بارہواں روندا ہے پیو ماتمی نال گل نماز بھی موک گئی حسن بھی موک گیا بابے نو ہاں نہ تے رو رو آدھے کالو کال وسدا رہے وسدا رہے وسدا رہے شالا پڑے گا مچن رومے میں آکو تو ایک وین ہو بڑا موہرا لوین اللہ دے جہان چھسن نے ہس کریو مظلوم ہائے کر کے رومن والا چار سال دی عمرے امام وین کر کے دن اما ارمان اج کوئی میرے نال ہو تو برداشت کر لو اما میرا چھوٹا سن میں چار سال کوئی نال آ کوئی اپنا خون دا رشتہ دار ہویا میرے نال یتیمی دے وین کریا او پڑیا لالیا یک دم ایک اماری لچھیے اماری چو ایک چو سالان دی بچی جیندے کنا چو رات بھائی بہن دیئے بھائی بدھا کیا دی قائما میں گال نال لاوا واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ بی آدی گل نال لاوا آ میں کرا قائم تیری قسمت چنگی تیری چار سال دی زندگی آ بابا ٹریا لایا بی بی آدھی میں مظلوم ہاں جا میں ہاتھ لاوا شمر مریندا اللہ مان اللہ مان اللہ مان آخری وین مت کوئی سمجھے مسائب اتنے موکی ہے ازادارو مسائب تھے موکنی گئے امام جنازہ بابے دا پڑھایا ازادارو امام جنازہ پڑھیں دے پیائن عباسیاں دیاں فوجا گھر دا گھراؤ کیتا اے ظالم ہات ساس کیا دن قائم بہرا ورنا سی گھر نو اگ لا ہوں جتنے اجازت دیو میں لکاوا نہیں رواج سناوا ہائے کر کے امام باہر نہیں آئے عسکری دے گھر نو اگ لائیے مسلمان دروازے تروڑ کے وہڑے چا گئے ایک ظالم دی نگاہ پیے دھواں دھار دار ہویلی تے بیٹھی آ معافی مٹی تے بیٹھی سین سائن مارنا شروع کیتا ہے مار مار کیا قائم بلا میری سین سیری چو چون جاری ہوئے میری سین وطن تو منہ کر کے آدھی رہی دی او سکھاون دا نو ہائیو ڈھیا لگ بھا گئی ہے مالک انہاں دے وارثاں ظہور ضہوری تاجیل فرما ماتم حسین